a Justin Bieber. Es lo peor que ha pasado. De música que lo comparan con Justin Bieber, con los Beatles, con Green Day. What? Un what muy extraño. Muy, muy. Basta marinas, morenos, morenos, morenas, rubios, rubios. estoy emocionada. ¿Por qué? Porque mi canario se ha muerto. No. No. Hoy Alba está feliz. ¿Por qué? He visto el Tomb Raider en Game. Y Zelda y el Bioshock. Entonces Alba se los quiere pasar todos. Cuando dice todos, es ahora 200 euros para comprarse todos los mierdas juegos. para... Y eso. Que es que, aquí estoy en Alicante y yo en verdad vivo en Cádiz, pero se me han olvidado todos los juegos, la Play, la Wii. Soy retrasada mental. Hoy hablaremos de ¡Preguntas! Estos caramelos que son del Lidl. Lidl, Lidl. No, es que mierda calidad, por Dios. Naturales. No. Saben a pura y dura. Por eso me voy a tomar uno y vosotros veréis cómo sufro. ¿Qué tal? No, no me lo voy a comer con el papelito. huele fatal. ¡Qué Ya no me fío más de los árabes. Ahí está la lejía. no lo hagáis. No fíjate de los del líder. No. Espérate que me estoy quedando sin batería y hay que cargarlo a a mi pequeño. voy a por más productos asquerosos. Sesamo, Pati, Pati Sesamo, Sesamo. This time it's bad. Ooh. Uh. Sei un po' pietra. Sembro come una pira. Mm. se llama Aventura. ¡Uy! Se llama Aventura. Se llama Aventura. También del nivel. pica. Recogida picante. degollarme. momento de qué? de que os suscribáis